calinidad y el tema de los nutrientes totales, que si después vamos a llegar fertilizante. Pero acá hay algo que, es muy importante, que porque estaba muy húmeda la resaca, se está logrando y porque estaba húmedo también la perlita. Toquen acá que lo mejor es que esto no esté seco, totalmente seco cuando echen el agua se le va a ir por el costado de la maceta y no le va a entrar a donde ponen el plantín. Entonces cuando ustedes toquen el sustrato tiene que estar así frío, como está este. ¿Eh? Toquen, toquen, toquen, Tiene que estar frío como esto. ¿eh? Esta humedad se logró porque estaba húmeda la perlita y porque estaba muy húmeda la... Mm, la, con la resaca. Cosa que normalmente cuando hacemos la mezcla no le damos bola a eso. Pero después lo sufrimos en el primer riego y la planta no arranca bien porque no agarra toda la... Este, el, agua llama al agua, digamos. Entonces barro, no, que tiene que estar frío, así como está, ¿ves? Con esto ya está, y con esto enmacetamos, con esta humedad más o menos enmacetamos. Y de esta manera también el volumen que logramos, este, después no se nos va ni a achicar tanto ni a salir por arriba. Entonces, la otra cosa muy importante cuando armamos mezclas en el cual el suelo participa, de menos del 50%, porque cuando hay mucha tierra es imposible, no vamos a hacer barro, es que esté un grado de humedad como este, que uno lo siente frío. Y esto va a favorecer al primer riego. Y que el fertilizante que se disuelve con la humedad ya de entrada empiece a, a moverse. ¿eh? Eso es muy importante porque si eh, ayer estuvimos recorriendo otro productor que vimos lo mismo y cuando regamos, después sacamos toda una maceta, era el caso de rosas, y como el agua no le había entrado, porque estaba seco el sustrato. Entonces el agua llama al agua y necesitamos que esa en todos los poros de toda la maceta. Y nadie habla de hacer barro ni no, no, es me da de sentirlo fresco. Y entonces de esta manera ya tenemos un arranque. Yo eh, saco, voy a sacar unas muestras de, esto para, voy a sacar varias para hacer este, medir eso y después ya le agregamos el fertilizante y este, terminamos de mezclar y ya estaríamos. ¿Eh? Fíjense que cuando hago una muestra para medir no saco de un solo lugar, saco de varios lugares. ¿eh? Quiero saber todo lo que está pasando. Y de toda esta muestra grande, yo voy a hacer una parte, que es lo que voy a hacer allá. Mientras terminan de... Ahora sí hay que